зовут Павел, и я умею проходить сквозь дерево. А вам слабо? Халява, приди! Мне так чуть слабовато. Халява, приди! Девушка, смотрите, это мой зверь. Парень, смотри, это мой зверь. Что? Мужик, сойди!

У тебя есть парень? Нет. Я могу стать твоим парнем? Нет. У тебя есть парень? Нет. Я могу стать твоим парнем? да. У тебя есть парень? Нет. Почему? Что за глупый вопрос-то?